Thank you.

begini. empat lima enam tujuh udah cukup tujuh putaran diputar teman kita tadi masukkan ke dalam sini menarik perlahan-lahan.